may kababayan tayo rito sumisigaw sa akin. Yan, 60 Ay! kababayan all the way, Basta! merong 8%. Si eh, siyempre may time tayo. eh. <laughs> Magkano mo tawag? <laughs> Ano pangalan? Dito, matindi rito, masikip to. Eh, nakakatakot to kapag ka hindi ka prepare dito. Alright you guys, nandito tayo ngayon sa Radium Hot Spring uh, ah, brake check tire at may kababayan tayo rito sumisigaw sa akin mm -hmm. Hoy! Basta! Oh, Baba muna kayo, mag-brake check muna ka tayo Ano? Hindi na kayo nagsama ni Jared Ah, wala na si Kanakan nasa dito pa rin pero si Kanakan nag-ano na siya this is mo uh, anong company kayo? DC, uh, ah, Transport marami kayong pera hindi Ha? Ano nagpe-break kayo. Nagpapagkuha na kayo ng sarili niyong mga ano. Wala pa plano. Ano, ba yan sa'yo? Uh, ah, owner-operator sa ano? Owner-operator ko? At ah, Ayaw mo sila dyan eh, siyempre may time tayo eh. Magkano mo tawag? <laughs> Ano pangalan mo pala? Ray, Ray. Ray? Uh, ah, Bilinso. Oh. Bilinso. Kayo, kayo. Gladys. Gladys? Oo. Oh. Oo. Oh. Eh, matagal na kayong dito? Hindi, ano, ano lang. One year pa. Si Mrs. sabay kayo. Then, uh, 11, mag 11 months lang ako. Bago, Oo. bago lang siya sa Canada. Last year. Pero Pero- napinakuha mo siya ng Nakuha Oo, oo. pagdating dito, pinakuha ko. Nakapasa ako la- this year, when, uh, January. Galing nga. Ah. <laughs> Tamang-tama yan. Para maka, ano kayo, ma- um, kayo ng truck na, pwede na siguro. Saan kayo nakabase? Calgary. Calgary. Bago kayo nag-partner ni Jared, kami nag-partner ni Jared Then, saan ba yun? sa HBC. Oo, oh, oh, I see. Nag, uh, nag ano pala kayo, nag nagtinigtim pala kami. Kayo. Oo. Nung pagka nung nagkumukuha pa lang siya ng ng license niya, <laughs> ako ang tumutulong sa kanya, ako nag-apply. Pagkakuha niya, nagbiyahe kami sa US. Tapos sinunto siya sa akin, ibigot sa sayo. Oo, oh, kasi nag-ano nag-ano muna siya eh, nag mag uh, ano muna siya doon sa Oo, oh, yung city. Oo. Oh. Anong biyahe niyo? Nanadawait lang din yan. Kasi ano yung asawa mo sa mga kundo? Yun ang galing na rin. Oh, ah, mag-shoutout muna kay mga kaibigan na si Madam Gladys at saka Mr. niya si Ray. Andito tayo ngayon sa Brick Check. Uh, ano ba tayo dito? Oh, Radium Hot Spring. Oh, yeah. Ah, shout out mo na yung mga ano, mga shout anak out, Shout out kay Jared. Oh, siya si kanakan si Jet at saka si Mrs. Shout, no. shout out sa taga Cebu. Cebu, si uh, taga Cebu. Wala ano, andito na yung mga anak niya. Ma, sinong nag-aalam gabi ko? Wala, 18 years old na eh. Ay, malang. Mag-overtake ka kanina, kaya oh. pasilip-silip kami. Oo, Tinignan ko Ako yung ano. naka-overtake sa'yo. Doon sa Kananas May, may ano siya, Kananas Case. Oo, sa Kananas Case, oo. Tapos, tapos nag, ano kami, nag, nag-gas up kami doon. Sabi ko, Saan banda yun? Saan banda yun? Kananas Case, yung may casino doon, doon sa left side pa. Before ko mag Ah, mag-bump out. Oh, Kinicheck ko Nasabi ko, lakay yun, sila kayo. Tapos ah, tinignan ko yung ano, So, napanood nag-check siya yun ng vlog niya. Oo. Ah. Na, ano, no, nag-check. Hmm. Sabi niya, sure ka? May, may ano ba yun? May, may... Bones bank? Oo, oo. Oo, Meron. Seven yung ano, ng number niya. Oo, eh, kaya nga eh. Kaya, sala, kaya nga nung nakita ko, sila ah, ako. Kaya nga ako. Kabayan! O oh, pagkakataon nga dito eh. Oh. Ah, wala na ba kayong si out? Saan kayo pupunta? Sa Bise? Papunta kami Delta. Tapos pagkatapos doon, pabalik na kayo ng Calgary. Siguro Calgary or baka lalayo oh, ng mga ano to, per kayo o per oh, akala ko ano na kayo ah, tawag nito yung hindi, uh, revenue na rin revenue, ganda daw sa ang kitaan ngayon oh. daw, revenue unang year pa niya, kaya ayaw ko muna kalabasin ng US ah, okay. para madali lang yung citizen niya mm. Ah, Oh, yun, yun ang ano din pagka ano eh. Kasi pag lumabas na to ng US, wala na, matatagal na mo. Ito, ito, oh, ito guys ha, ah, mag-asawang truck driver, uh, si Mrs. 11 months pa lang niya dito, nakuha niya, pero pinakuha agad ni Brother Ray ng uh, ng, uh, ng license, nakakuha naman sa awan ni Lord, kaya thank you, thank you talaga, at mabilis lang yung ano. Tapos ikaw na nag-training kay Mrs. Oh. oh. at pagkatapos niya, siguro naman, balang araw, eh, plano nila sigurong kumuha na ng truck. Ano sa akin sa akin na nga? Wala naman akong ibang truck kundi isa lang yung truck ko. Kuha ka ng iba. Tapos i-hook mo na sa ibang company kami yung magka-drive. Ay, nako po, kayo na lang kumuha. Mahirap lang. Baka mamaya. Eh. Mahirap din kasi kumuha basta-basta ng truck, uh, ng truck. Tapos, siyempre, ang driver is uh, uh, nandun na yung privilege sa kanila maging owner-operator. Ay, ang truck, hindi naman yan. Pero pag, hindi ba, wala hindi ba masakit sa ulo? Pasipag naman kayong mag-drive kung ano yung ano. Basta ano, oh. biyahe-biyahe. lang. Oh. ano, maintenance ng truck, di ba? Ano ko yun? Sa'yo ba yun? Or sa company? Oh, sa'yo pa rin yun kasi truck mo yun. Kasama na yun sa maintenance. Eh, kumikita ka naman eh. Pero kumbaga ngayon, Ah, uh, yung kita nyo. Kunin mo yung number niya. Tuturo ko. Oh. Normal. Oh, sige, pagkano to? Paano ba? 204, okay. <laughs> <laughs> Magkano pagkano tawag-tawagan nyo ako pagkano marami. 204. Ay hindi pa kayo nakalagbo? Na mag-ilag kami. Ah, ilag sa cellphone. Magkano bigayan nyo rito? Oh, bigayan nyo. Ano lang yung per miles? Oo. Oh, Tapos 60 per miles? 30. 60, 60. Dalawa. Ah, 60. Oh, split na kayo doon. Oo, oh, tapos bayad yung pick-up ng Lahat. Mas maganda. Ganyan naman talaga ang normal. Ano ba tong truck nyo? Kenworth. Kenworth. 680. Ganda mo diba? Ito ang second choice ko na truck eh. Kenworth. Pero ano lang, marami lang parang sakit eh. nang lumalabas ah. na ano. Siguro kasi ano na, 400,000, 400,000. Ilang taon na ba to? Mag, ano, kami 6 pa ano pa lang, 1 year, almost 2 years. Almost 2 years, 400. 400. Pero hindi naman sa engine, siguro yung mga ano lang siguro. Yung, lang. yung mga... Tapos sa airlines. Hmm. Kasi, diba, pa, ang pangit ng ano, ng weather sa Saskatchewan, doon sa Moose Musjut, patong papuntang Swift current. Galing oh. nga ako doon kagapon eh. Ay, hindi kami, na, ano kami doon, natinda kami doon. Baka, baka nga magkakasunod lang din tayo. <laughs> Kasi galing ako ng ah, Winnipeg to Chicago, Chicago to Ontario, Ontario to Vancouver yung tatakbo yung wine. Recap na yung ginagamit ko kasi um, yeah, nagkos ako ng beer. Yeah, nagtaka ako. Bumalik sa pabisi. Oo, Hindi, kasi, oo, oh, kasi, oo, oh, mababalik yung nga dapat ako eh. Baba ay, pag, pag, pag, pag sana ako, kaso nga lang, nag, nagkos ako ng job ng 20, 8, 29, 30 ako sa bahay kasi birthday nung bunso ko eh gusto ko ng taon eh pagbalik ko baka sakaling okay okay ang daanan at makauwi ako hanggang Friday kaya naman uh, ah, dinire ko na recap na din nagamit ko kaya Cebu ba yan? Ah, Bisaya si Miss Tal, Bisaya. Ano, ah, Bisaya, oh, Cebu City, Cebu. Oh, Cebu, hindi ano, Miss Mindanao eh. Surigao si Mrs. eh. Ay! Ako Pangasinan ako. Mindanao din yun, Davao din yan. Davao. <laughs> Ako pang... Bisaya. oh, bis mga Bisaya pala kayo eh. Check out sa asawa ko, ayan. Mga Bisaya. Mga Bisaya kami. Oh, si Mrs. Aileen. No? <laughs> Eh, Shout out kay Pinoy Tracker. Oh, shout out din yun. Bisaya. Shout out din kay Pinoy Tracker, si kaibigan Kevin at saka si Manny, pamilya niya, sino pa ba yung mga yung mga kababayang Ilocano, shout out na rin yan. Uh, maraming gustong magpa-shout out sa akin pero hindi ko may shout out, shout out kasi nga alam nyo naman mga kaibigan, busy minsan basta kapag nag-vlog na, ito na lang. Tsaka yung huli kong upload sa video ko is about 6 days na yata hindi ko nasundan kasi nga dire-diretso yung ano, hindi ako makapag-upload kasi minimum lang yung aking data eh, wala pa ako sa bahay hindi pa ako nakaka-uwi para mag-upload ng video pero marami na ako nakapture abang-abangan nyo na lang mga kaibigan <laughs> so paano yan kapag oh. dating nyo doon sa kay magpapalitan natutulog ba kayo o wala kaya nito Amazon lang kayo oo oh. oh. uh, drop and pick oh. Amazon pagdating doon, hook up, balik na naman. So magaan lang yung ano nyo, yung load nyo. Oh. Magaan sa ngayon. Sa ngayon. Pero tri-axle talaga yung sa amin. Oh, tri-axle din ang oh. inilo nyo. Mama, na mga kaibigan ha, kaya, <laughs> pero pag dumating ka rito, talagang subscriber ko na. Ano, nag-aral, nag-aral. Dito, dito, dito ka lang Oh, umuwi ako ng ano, Pilipinas, kasi para hindi ako mapamahal dito. Doon ako nag-aral, kasi sa Pilipinas. Hindi kasi yan, truck driver pagpasok dito. Ah, work permit. Na, again, o immigrant ka na rin? Ah, ano ba? Ah, foreign worker. Eh, katulad namin ni Mace, dumating din ka rin, katumasa ng arena sa Pixate. Kaya, uh, then nung na-PR, yun. Pero anyway, guys, Yes. Gusto pa namin na sana magkwentuhan since naman eh. Oh, marami po tayong at least kahit paano. Thank you ano. Oh. Na ano, ingat-ingat ano. Ingat, ingat, eh. ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, Salamat, thank you. Salamat, bye bye. Ah, okay. <laughs> Ay, mga kaibigan yan. Huwag asawang uh, ah, truck driver. Yan. Na-chempoan natin dito eh. Mag uh, ah, uh, check muna tayo rito dito sa Radio Mat Spring. So since uh, andito tayo no. Ah, uh, ayan, nakakita natin. Ah, uh, well, ito ito. We are here, sabi niya. Yan, 60 pababa yan all the way. Merong 8%, 6% pababa hanggang dito. Nasa 11% hanggang dun sa baba. Kaya naman uh, uh, samahan nyo ako. At ate, uh, ah, tuloy-tuloy na tayo. Iikutan ko lang muna itong truck. Chichik ko yung mga gulong at mag-perform ako ng 6 uh, uh, six brake application para medyas ko ang aking uh, uh, tire. Kaya, tara! Check lang natin! yun check natin lahat mahirap na How's it going, man? Yeah, I also pass your order. <laughs> All right. Ja, wel. Ja. Alright. Oh, ganda-ganda. Oh, pya, marami pa, full pa. Wow. Okay ilaw sa taas kumpleto lahat naman ah. tapos ah, check muna natin itong ano temperature okay so tama tama lang minus 1.7 1.7 yes! tara perform tayo ng ano pole brake application to adjust the brake hmm. yan yan tapos pangatin natin itong ano itong ating uh, hangin hanggang sa 120 tapos another uh, 4 Yan. 3 4 5 6 yan neutral tapos ilagay ko muna ang sarili ko sa off duty guys balik natin ang sarili natin sa off duty kasi nag uh, ano change off duty okay alright you guys let's go let's go let's go naunahan na ako nung mag-asawa wow. hindi anyway, siyempre ganun talaga mas magaan naman yung load nila galing galing syempre maganda yon yung ganong klase ng uh, ano ng mag-asawa at ang kagandahan sa kanila mga kaibigan is may nag-aalaga sa mga anak nila at saka malaki na daw sabi 18 years old nice to meet you guys uh, Ray at saka ang pangalan ng si Mrs. niya Nakakalimutin ako sa mga pangapangalan mga kaibigan eh. <laughs> okay, so Nandito tayo sa una, 8% downgrade. I ano ko yung aking uh, signal light para malaman ng tao na mabagal ang takbo natin. dahan-dahan lang kapag ka ganitong palusong tayo lalo pag winter eh kailangan mong magdahan-dahan dito hindi ito makukuha sa ano sa paspasan lalo pag mabigat ay nako naka lock ito inilagay ko lang yung aking uh, gear tong kambyo ng sa manual para hindi siya mag change shift kasi kapag ka kapag tumatakbo kasi itong truck tapos naka-drive siya automatic drive minsan pag na-sense ng truck na medyo nahihirapan siya siya mismo yung nag-ano eh nag-adjust ng ng uh, ano eh ng is, ng speed ng ng gear eh umaangat siya sa 8 ganyan uh, nagpe-pick up siya ng speed in order to do that yung hindi mo ano hindi ka hindi ka magano yung hindi mag-pick up, kailangan mong i-manual, tapos ganito lang. Marami-rami na yun nasa likuran ko eh, wala tayong magagawa. Matagal ng panahon guys, mula nung huli akong pumunta rito, nung nag-Vancouver pa tayo, sa ano pa tayo eh. Uh, I mean sa last year sarado kasi ngayon ng Golden gawa nga ng yung construction minamadali na naman gawa nga ng malap, papalapit na naman ng uh, winter pero ang sabi mag, magbubukas siya ng December December the 1st kasagsagan na yun ng winter sarado kaya nagdetour tayo dito sa Radium Hot Spring tapos pitik-pitikan lang natin ng konti sa trailer brake kung sakali man doon sa bandaro ng medyo masikip eh lalo ang karga natin eh ang inihila natin itong triaxle na container ng trappers mabigat to nung tinimbang ko nga to nung kinuha ko nasa 95,000 eh wow. combination ng tractor tsaka yan load natin inihila 95,000 pound pag na 96 nga eh Hindi ako masyadong naggagamit ng uh, tractor brake dito sa bundok mga kaibigan. Pagkano engine brake at saka trailer brake lang yung pinagaano ko. Tapos kapag ka talagang hindi niya kaya, yun, eh, sinusuportahan ko na lang ng tractor brake. Kasi mahirap mapudpudan ng preno. Magdadalawang taon na si Cordapia sa March eh baka mamaya uh, next year na inspection o mandatory inspection mag ano sila magsasabi silang magpalit na ako ng preno eh kamahal-mahal ng preno kadalasan kasi talaga dito sa sa ganitong bundok talagang usually hindi mo basta-basta hindi gamitin ang preno mo rito kaya naman syempre yung advice lang bago ka bumaba no bago ka bumaba ng bundok kailangan yung yung iyong ano yung yung iyong approach ah, mabagal para sa ganun hindi yung uh, ahabulin mo yung yung slow down kapag kayong alam mong nagmamatulin na minsan pagka talagang hindi mo naka hindi na kumakagat yung preno mo kaya ah, masusunog pa nga yung preno yun ang cost ng fire eh or else worse dumire-diretso ka sa bangin dito sa lugar na to mga kaibigan balak ko sanang dalhin ng pamilya ko rito eh magandang maligo dyan sa loob ng ano ng hot spring ay ang lamig-lamig talagang mainit yan kasi nasa gitna ng bundok daw yan eh wow nadadaanan ko nakakarating ako rito pero hindi pa ako nakarating dun sa hot spring You have 11 hours and 42 minutes of remaining drive time. Yes, meron pa tayong 1 hour and 42 minutes. Hindi ko alam kung hanggang saan ang aabutin ko nito. Kasi guys, recap na itong ginagamit natin. Oops! May mga ano, ano yan, mga deer. Mahirap. Recap, deer ba yan o ano? Mountain goat. Wow! Mountain goat. Ito banda yung simula ng ano masikip guys. Ito na yung ano, radium hot spray. Yung nakita natin itong sign na to. Yan. Slow down, roll safe the ship. Ship, sabi niya. Doon sa ano kaganina, dead zone dun eh. Walang ano, walang uh, walang signal ngayon lang oh yan text text ni Mrs. ngayon ko lang na-receive dami pang pulis dito guys kaya kailangan dito lagi tayong sumunod sa ano speed baka mamaya ayun o 11% downgrade yata yan eh yan yata sa baba na yan yung hot spring eh or dito yung pool underground to pool passage ayan ito dito Yan, 11%. Next 0.5 mile. Ito. Daan-daan lang tayo dito. Baka mamaya ma ma putputan tayo ng preno. Ayaw kumagat. Ako po. Dahil nakikita nyo yan guys oh. Pag ganun ganun oh. daming ship. Ayan ah, naman, oh. nasa gilid-gilid oh. Ayan oh. Oh, kasarap ang karne niyan. Wow. Eh, eh, guys, ito ang ano, dito, matindi rito, masikip to, eh, nakakatakot to kapag ka hindi ka prepare dito. Cedar. Yan, 30 km per hour, kailangan mabagal ka rito. Cedar, dumiretso ka, o yung trailer mo, may palo sa kasaka sa lubong mo eh. at least marapit, malapit na tayo dito sa Mayan no? at makababa tayo ng matiwasay sa awa ni Lord Yes! Malayo-layo pa ang aking biyabiyahin mga kaibigan Aww. ito kasi baka mamaya may ang nakakatakot dito guys yung baka mamaya biglang tumawid mga bata eh lalo na yung mga kantuhan na siya sa drive. Take the first exit. Alright, dito na tayo sa sa mismong bayan ng Putinay o Radium Hot Spring. Radium dito sa roundabout na to papunta na ng Golden Baka hanggang golden At the lang ako guys. Take the first exit to Highway 95. Okay. Alright, dito na tayo sa mismong Radium roundabout. kaibigan no, hanggang sa muli nating pagkikita maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta shoutout nga po uh, muli dun sa mag-asawa kaganina uh, at uh, sa sunod-sunod na video vlog natin kita kita ulit tayo at maraming salamat dahil nakatawid tayo ng uh, uh, 90, 93 Radyo Mad Spring na ma nasa maayos walang nangyari kasi matindi rin dyan lalo na pag sa snow keep safe eat healthy at uh, thank you thank you guys peace up bye Lakai Pinoy Tracker